Alabilirsin. Çıkaralım. Bak ayakları takılıyor. Çok güzel saçları. Bakın. Onlar çıkmayacak anneciğim. Hayır onlar elim. Hayır bak saç Onun sarı anneciğim. Red color, red color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Hey! Hadi arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ha. Ne unutmasın arkadaşlar? Ne unutmasın? Bir daha söyle. Yorumları Yorumları.